Barcelona, ciutat educadora i inclusiva. Amb aquest lema ben present s'obria la 19a edició de l'Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona, un acte al qual hi han assistit 250 estudiants en representació del miler de nens i joves que han treballat aquesta iniciativa participativa durant el curs en 39 centres educatius de la ciutat. L'atenció social, l'educació i l'habitatge són alguns dels temes que han inspirat les demandes que aquests joves han traslladat als membres del consistori. Considerem que es podria augmentar l'estudi dels casos de les persones més necessitades i habilitar nous menjadors socials als barris, proporcionar roba d'abric o ajudar a buscar un lloc on passar la nit en les zones on es necessiti més. Proposem que es creï un programa per a fomentar que les persones que tenen habitacions o pisos buits hi acullin persones que necessiten un lloc per viure. Es proposa que s'ofereixi una assignatura en què es puguin aprendre sistemes per comunicar-nos amb persones amb diferents discapacitats, com ara el llenguatge de signes o el braille. Els representants del consistori, per la seva banda, s'han compromès amb ells a tenir en compte totes aquestes propostes i a intensificar les accions per assolir una Barcelona més inclusiva. Tots nosaltres i vosaltres sabeu que aquesta és una ciutat d'èxit però que hi ha gent que ho passa molt malament. I això és una cosa que no podem tolerar. Els nostres equips estudiarem bé el vostre manifest, tots els vostres escrits, per donar-hi resposta no ja l'any que ve, sinó durant tot l'any, portant a terme projectes, portant a terme idees que són les que vosaltres heu expressat i ens esteu demanant de portar a terme. L'objectiu d'aquest programa educatiu és implicar els nens i nenes en la vida ciutadana i en la presa de decisions.